Moro, soi Sara täällä pitkästä aikaa uuden video parissa ja se syy miksi multa ei ole hetken tullut mitään kunnon videoita niin on ihan oikeasti tää tilanne vaan että se on vähän vaikea tehdä semmosia videoita mitä yleensä tee kun yleensä niissä ollaan just ulkomailla tai tehdä muuten vaan jotain siistejä juttuja ja nyt pitää olla vaan himas, niin se on aika vaikea tehdä sellaista kontenttia. Mä oon tosi pahoillani, niin mutta ei voi mitään. Mun olisi itse asiassa pitänyt olla Turkissa just viikko ihan vähän aika sitten, mutta tietenkin se peruuntuu, Ei voi mitään, mutta jengi on pyytänyt multa Instagramissa Maide-tyyppisiä videoita, joten tänään yritetään tehdä sellaista. Ja tästä on kyllä varmasti tulos hyvä päivä, koska tänään on yllättävän lämmin päivä, jopa 14 astetta. Ja tänään on kartsapäivä luvas, niin kuin näitte jo, ja ehkä jotain trikkausta ja muuta kivaa settiä. Mut sitä ennen pakko tehdä vielä etätyöpäivä loppuun. Mulla on itse asiassa ihan just palaverikin, mitäs kelloa. Eli nähdään kohta. huhhuh, pakko pitää pikku tauko, tullut paiskittua nyt hommiin ihan hies täällä ja tuolla on niin hyvä keli, niin mä menen vetää trampalle, ottaa vähän tuntumaa tämän päivän kartsoihin. Let's go! Siinä oli kaikki tämän päivän työt nyt ja seuraavaksi mä lähden hakemaan Ninoa ja sen jälkeen me lähdetään vähän sessareille. Moro, mä lähden nyt tulee. Joo, mulla loppu just Zoomi. No niin, mahtavaa, mullakin loppu just työt. Mitä sä otit mukaan? Ää, mä otin tota kylpytakin, läpsyttimet, uikkarit. Mä otan samat sitten. No niin, onko sä valmis? Kyllä. Hyvä. No niin, no nähdään 15 niin. minuuttia. Moro. Joo. tänään tosiaan Kartsa päivä. Kartsan tai niin sanotusti. Kyllä, mitä lähtee oli... tänään? Katsotaan. Katsotaan. Jätetään se salaisuus. Jep. Tuolla oli kylmempi kuin mä luulin, kun mä äsken tossa. Tuolla on kuuma oikeesti. On pientä tuulta, mutta katsotaan. Katsotaan, toivottavasti siellä ilma antaa ymmärtää. Jep. Apua! Siis tää näyttää oikeesti tässä kuvaskin niin lämpimältä ja kesäiseltä. Mutta mitä se todellisuus sitten on? Testataan veden vakavuus alkutunne ei ole niin kylmä, mutta kyllä sitten ei, ei, se on loppujen lopuksi vähän kylmää kuitenkin. Onko se sitä samaa kuin ennenkin? Ei, kyllä ehkä asteen lämpimämpää. Ja kyllä bäkkäri menee aina. Tai sitten tulee hyvä panna. Help, ihan helppo, ihan helppo. Aletaan valmistautua pikkuhiljaa kartsaa. Vähän mietitään, että lähtisikö tuplafulli tänään. Ne. Niin. Se olisi aika kova. Kyllä toi oli aika hyvä. Oh! <laughs> Nyt sitä poveria ja pyörintää. Se on pakko tehdä. Ui, ui, ui. Lähellä. Santa eh, toi <laughs> Vahva puolitoista. Mä en ollut yhtään suorana, siinä kävi se. Et pakko tehdä. Päättäväisyyttä, up. ja pyörintää. Nää kolme kun on kunnossa, niin temppu lentetään nyt. Santa Paula, ui! Kyllä tässä oli lähellä. Mä en koittanut pyöriä silleen kovaa. Joo, ei ollut täysin, mutta meni puolentoista yli. Kyllä ei! Todella lähellä. Ei, se on pakko vielä sanoa. Santa Paula! Se on pakko tänne. Ui! Kyllä! Eko läntii Suomessa! Kyllä. Eka tuplafulli Suomessa läntiin! Yes, uh. Todella kova! Täällä on nyt Nino Erling haastattelussa ja ensimmäinen tuplafulli olisi nurmikolla, niin tota... Mikä on nyt Hyvä se avain? <laughs> mikä on se avain tähän? Avain, avain tähän pyörimiseen on Siis pyörin, tuplafull on pyörintä, eli Vistaus, vahva Pitäis pyörintä. saada sen blogin jälkeen, CV jälkeen, CV eli kärryn pyörä, sen jälkeen kädet tänne niukasti ja tiivis pakettia pyöritään, mutta jostain syystä, niin siinä pitäisi lisäksi olla suorana, mutta jostain syystä mä en pysty. Mulla aina menee silleen kasaan se kroppa ja sit siinä käy noin miten on käynyt, mutta Koitetaan nyt vielä kerran. Vielä kerran. Jos mä pystyisin. Kyllä usko on kova, että se onnistuu. Nyt oikeesti painat ne jalat sinne ja hoidat se homma. Okei, okay, mä koet, mä koet. Jos tää menee, niin karanteeni poistuu. Kyllä. Kesällä. Oi. Ei ne enää pyöri. No. Tältä erää. Lähellä oli kyllä. kyllä oli tosi lähellä. Alkaa olla varmaan kartsan aika. Onhan tuolla toi porttikin tolleen suljettu. Että... Pitäis mennä lähteä. Oi se suositeltava. Mitä te tää pelleilitte näitten kanssa? Ei oikeesti. Jos kuvaatte meidän hyppyyn, niin saatte jäädä, miten ois. Ok, ok. Ei vielä tarvii. Pojat säikähti ihan huolella. Pitäis mennä lähteä täältä. Ai että tuntuu hyvältä ja virkistää mieltä. Kiitos paljon kun kuvasitte. Nähdään joku kerta. Santa Paula! Kyllä toi mummeli kattee, mitä tää luuletaan. Katso vähän vihaisesti. Moi! kesäpäivä. Joo, Oli. käytiin vähän uimassa. Ai te kävitte oikein uimassa. Joo. Kyllä niin kuin me ensimmäiset perhosetkin näin. Joo. Kyllä. Sepä. Sepä kai. Kato, mä vaan pelkää, kato, kun se on terävä. Tää on moro. Se on moro. Hyvä pä pääsiäistä. Mikä nyt on? <laughs> Ihana mummo. Mä luulen, että se oli vihanen. Nyt <laughs> niin, niin. se näytti eka vihaselta. Ei. Tervetuloa podcastin pari Podcastin aiheena on paljon pyydetty kartsa. No niin, se, se on varo. Ah, no. tietenkin näin, koska korona. Niin. Se on varo. No niin. Terve. Kiitos. Moi. Mitäs täällä on meneillään? Koitetaan tehdä vähän taidetta. No tää on kyllä vaikuttava. Katsotaan miten Näette käy. kohta mitä tästä tulee, jos saadaan yhtään, mitään yhtään aikaiseksi lisää. sellainen päivä tänään, toivottavasti tykkäsitte. Mulla oli ainakin tosi hauska päivä. Muistakaa tekin tehdä jotain hauskaa juttua ja pysykää nyt positiivisena kaikesta huolimatta. Ja tää video alkaa olla lopuilla, ei varmaan tapahdu enää mitään ihmeellistä tänään, joten muista tilaa kanava, tykkää videosta ja me nähdään taas ensi videossa. siitä kun se laittaa sen siihen editointiin. Sitten on katsoa, että kun... Ja sitten se kuuntelee, mitä vittu niin, se lyöttää. Niin, Nauhoittaa.